Concernant ce printemps 33, mais je suis plutôt quand même plus convaincu par ceux comme Andrea Graziosi, un, soviétologue italien, euh, qui estime qu'il y a eu euh, une, aggravation délibérée de la famine par Staline pour lutter contre le séparatisme ukrainien. La famine, il l'a provoquée lui-même par sa politique, par ses bévues, mais une fois qu'elle est là, la faire servir à tuer plus de gens. Дуже інтересно, бо дуже добре, добре документовано є, дуже добре, добре знає, знає, про що він говорить, сам добре говорив про Україну, і то більше китайський, але цікаво, цікаво є, бо навіть забагато кажуть як то сказати. Так що, але цікаво, і то перший раз я чую, щоб порівняти голод на Україні і голод, що Мавцетун зорганізував в Китаю. То багато людей не знають. Як він казав, багато людей не знають, що такий був голод в Китаї. А думаю, що вже в Європі починають люди знати про голод в Україні. І то думаю, що то буде здорово. Професор Б'янко отримає за кілька днів е, нагороду від Канадського інституту українських студій е, програми е, вивчення голодомору, яка є при центрі Петра Яцика в цьому інституті. Е, нагороду імені Роберта Конквеста за найкращий текст за минулий рік е, щодо голодомору, е, який він по суті сьогодні представив французькою мовою. Цей текст вийшов також англійською мовою. І ем, цей текст показує певні подібності і послідовності китайського голоду з українським голодомором. мав ішов слідами Леніна і Сталіна. Е, він можна буде, як е, Б'янко каже, був Леніним і Сталіном разом взяти, взятими е, для китайців чи проти китайців. Нам є важливо поширювати свій кругозір і розуміння свого геноциду. Ми не єдині, є інші, які також терпіли. Е, цей голод в Китаю е, зжав, можливо, 35 мільйонів людей. Ніхто точно не знає. Між від 20 до 40, е, так кажуть. Він сьогодні оперував цифрою 35. Ми надіємося, що наша молитва і наше розуміння ран минулого поможе їх зцілювати, поможе нам розуміти, е, чому у нас є певні комплекси, чи то менше вартості, чи страху, чи недовіри. А вони паралізують нас в родинному, суспільному, е, політичному, економічному житті. Е, знання, молитва, духовна праця стілює, стілює наше суспільство, стілює кожного з нас. j'ai été frappé sans arrêt par les, similitudes, à quel point. Et là, je me trouvais en terrain familier, j'aurais mieux aimé pas, <laughs> tellement c'était affreux. Mais, mais quand même, euh, pire encore, je me disais quand même, on a, quelquefois, on n'a pas ça en Chine quand même. La brutalité des, dirigeants, le, fait, enfin, écoutez cette histoire de faire mourir des, paysans ukrainiens, si c'est vrai, exprès, hein, exprès, parce que ils peuvent devenir potentiellement les les, soldats d'un séparatisme ukrainien, c'est monstrueux. Quoi. Ils fabriquent la famine par ces stupidités, c'est déjà bien, bien quelque chose. De même, bon, la, grande terreur, ça c'est pas spécialement au détriment des Ukrainiens, mais tuer ceux qui risquent de menacer mon pouvoir plus tard. Bien sûr, et on peut dire, il y a, les, nazis, la menace hitlérienne, donc le, le régime sera peut-être pas solide, mais enfin, chercher qui, qui peut un jour lui, il, appelle ça mettre en danger le, sacro-saint système socialiste. Mais ça veut dire aussi, ça veut dire aussi euh, me menacer, moi, dans mon, dans mon pouvoir absolu. C'est monstrueux. Quoi. Euh, Mao, je lui reprocherais plus mais, un orgueil incroyable de ne pas reconnaître ses erreurs, euh, etc. Et, et passer d'une idée à l'autre complètement aberrante, alors qu'il y a des gens, les conséquences sont dramatiques pour le peuple mais, ça me paraissait un peu moins pire. Mais c'est tout, fondamentalement, des régimes par mais encore un peu pire en, en URSS. <laughs>